ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই লাষ্ট উইড্ৰল কৰিছোঁ ন জুন দুহেজাৰ বাইছত তাৰ আগত মই তাৰ আগত মই ছয় নৱেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছত উইড্ৰ কৰিছোঁ আৰু টুৱেণ্টি নাইন জুলাই দুহেজাৰ একৈছত উইড্ৰল লৈছোঁ এই নিউজটোলৈ মন কৰক পাইকইনৰ ভেলু তিনি লাখ চৈধ্য হাজাৰ এশ ঊনষাঠি ডলাৰ হিচাপে ধৰা হৈছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ পাইকইনছৰ বাইচেলৰ কেইটামান নতুন নিউজ আৰু লগতে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পপুলাৰ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি বিটকইনৰ মাইনিং আপুনি ফ্ৰীকৈ মোবাইলতে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছ ভিডিঅ' আৰু এই বিটকইন বৰ্তমান সময়ত আটাইবিলাক ক্ৰিপ্ট' এক্সেঞ্জতে অলৰেডি লিষ্টিং হৈ আছে চ' আপোনালোকে ইয়াক মাইনিং কৰি ডাইৰেক্ট চেল কৰিব পাৰিব ব'লক এতিয়া দেৰি নকৰি প্ৰথমে পাই কইনছৰ বাই চেলৰ নিউজকেইটা চাই লওঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন দেশৰ পায়নিয়াৰসকলে তেওঁলোকৰ পাইকইনছৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰডাক্টছবিলাক ক্ৰয় কৰিছে আৰু সেই ফটোবিলাক ইয়াত তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিছে ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিলে গম পাব পাৰিব কোন কোন দেশত এই ছাৰ্ভিচবিলাক বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইতিমধ্যে এই নিউজটোলৈ মন কৰক এই নিউজটো ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আহিছে এই নিউজটো তেওঁলোকে এখন চিজুকি কাটানা কাৰ মাত্ৰ zero' point double zero' eight five seven Pi coin দিয়ে কিনিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ এই কাৰখন কিনোতে পাইকইনৰ ভেলু তিনি লাখ চৈধ্য হাজাৰ এশ ঊনষাঠি ডলাৰ হিচাপে ধৰা হৈছে চ' এইবিলাক দেখি শুনি এতিয়া আপোনালোকে ভাবকচোন পাইকইনৰ ভৱিষ্যতটো ক'লে গৈ আছে চ' বন্ধুসকল যি পাম সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকে পাম আৰু ইয়াত একো নেপালেও আমি ইয়াত হেৰুৱাবলগীয়া একো নাই ওকে ইনি তেন্তে বন্ধুসকল ইয়াত আৰু দেৰি নকৰি আমি আমাৰ ছেকেণ্ড টপিক মোবাইলত ফ্ৰীকৈ বিটকইন মাইনিং কৰি আমি কেনেকৈ চেল কৰিব পাৰিম সেইটো চাই লওঁগৈ বোলক ইয়াৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই ক'ত কেনেকৈ বিটকইন মাইনিং কৰি আছোঁ কেনেকৈ উইড্ৰ লৈ আছোঁ সেইবিলাক পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ অৰ্থাৎ এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ ট্ৰাষ্টেড আৰু ৰিয়েল যে হয় সেইটো মই প্ৰমাণ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ক্ৰিপ্ট'টেপ ব্ৰাউজাৰ নামৰ এটা এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব মই ইয়াত যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেইটো প্ৰ' ভাৰ্জন হয় কিপ্ট' টেপ ব্ৰাউজাৰ প্ৰ' হয় ইয়াত এশ টকা দি পিনে প্ৰথমে মই এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ হ'লে কিন্তু মই আপোনালোকক এতিয়া যিটো দি যাম সেইটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হ'ব তাত আপোনালোকে কোনো পইচা পাতি দিব নালাগে প্ৰথমে আপোনালোকে সেইটোতে কৰিব কাৰণ কাৰণ গোটেই বস্তুটো মই ভিডিঅ'টোত ফ্ৰীকৈ কেনেকৈ আপোনালোকে ইনকম কৰিব পাৰিব সেইটো মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰি আছোঁ আৰু পিছত আপোনালোকে তাৰ পৰা পোৱা ইনকমে আপোনালোকে প্ৰ' ভাৰ্জনটোত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব এই এপটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ফ্ৰণ্ট পেজটো এনেকৈ দেখুৱাই থাকিব ইয়াত আপোনালোকে টাৰ্ণ অন বুলি এটা বটন দেখিবলৈ পাইছে এই বটনটো আপোনালোকে তিনি ঘণ্টা বা দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে অন কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মাইনিংবিলাক চলি থাকিব আচলতে প্ৰ' ভাৰ্জনটোত তিনি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আৰু যিটো ফ্ৰী ভাৰ্জন হয় সেইটোত দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে মাইনিং বটনটো অন কৰি থাকিব লাগে আৰু ফ্ৰীকৈ পোৱা বস্তু এটা দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এইটো কাম কৰি থকাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় এক মিনিটৰ কাম আৰু ইফালে বিটকইনৰ দামটোতো আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই দুহেজাৰ একৈছ চনত বিটকইনৰ দামে কিমান চুইছিলাগৈ দুহেজাৰ একৈছ চনটো বাদেই কথা এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো বিটকইনৰ ৰেট আছে সেইটো ৰেটতো আমি আমাৰ ninety percent ninety five percent মানুহৰ এটা বিটকইন গোটাকৈ কিনিব পৰা ক্ষমতা নাই গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকে এতিয়া চিন্তা কৰি চাব বিটকইন কালেক্ট কৰা কামটো এইটো এতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ মোবাইলতে কৰি থাকিব পাৰিব যেতিয়া দাম আহিব আপোনালোকে চেল কৰিব পাৰিব বা বৰ্তমান এতিয়া যি দাম আছে তাতো সেই দামতো আপোনালোকে চেল কৰিব পাৰিব বৰ্তমান মাৰ্কেটত চলি থকা ৰেট অনুসৰি এটা বিটকইনৰ দাম হৈছে বাইছ হেজাৰ ডলাৰ গোটা গুটি আৰু সেই বাইছ হেজাৰ ডলাৰক যদি আপুনি ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ আশী টকাৰে পূৰণ কৰে তেন্তে সোতৰ লাখ ষাঠি হাজাৰ টকা ওলাব যি কি নহওক গোটাগুটি এটা বিটকইন বাৰু ইয়াত মাইনিং কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ নাই কিন্তু পাৰ্টছ হিচাপততো আমি মাইনিং কৰিব পাৰিম ত' আপোনালোকে যদিহে ইচ্ছা কৰে তেন্তে মোবাইলটো এনেই পেলাই থোৱাতকৈ কৰি থাকিব পাৰিব আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ উইড্ৰল প্ৰুফটো মই দেখুৱাই লওঁ মই কেনেকৈ কেতিয়া কেতিয়া ইয়াৰ উইড্ৰ কৰিছিলোঁ হ'লে ইয়াৰ বাবে মই এই উইড্ৰ বি টি চিত ক্লিক কৰি এই পে'মেণ্ট হিষ্টৰীত ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই লাষ্ট উজ্জ্বল কৰিছোঁ ন জুন দুহেজাৰ বাইছত তাৰ আগত মই তাৰ আগত মই ছয় নৱেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছত উজ্জ্বল কৰিছোঁ আৰু টুৱেণ্টি নাইন জুলাই দুহেজাৰ একৈছত উজ্জ্বল লৈছোঁ এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে কোনটো এপৰ দ্বাৰা ফ্ৰীকৈ বিটকইনৰ মাইনিং কৰিব পাৰিব সেইটো দেখুৱাই দিবলৈ আৰু কেনেকৈ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ক্ৰিপ্ট' টেপ ব্ৰাউজাৰ লাইট ভাৰ্জনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দুটা লিংক দি দিছোঁ এটা প্ৰ' ভাৰ্জনৰ এটা লাইট ভাৰ্জনৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তাৰ পৰাও গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে নহ'লে প্লে ষ্ট'ৰ পৰাও গৈ ডাউনলোড কৰি একাউণ্টটো খুলিব পাৰিব এপটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব আৰু এনেদৰে এটা অপশ্যন দেখিব একচেপ্ট এণ্ড কণ্টিনিউ সেইটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এই ফিনিছ বা ছেট ডিফল্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি নেক্সট কৰি পিনে গৈ থাকিব তাৰপিছত এই ক্ৰিপ্ট' ডেছবৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে এনেদৰে স্কিপ এণ্ড লাৰ্ণ মোৰ বুলি ওলাব এইটো স্কিপ কৰি দিব পাৰিব তাৰপিছত এনেদৰে ছাইন আপ উইথ গুগল বুলি ওলাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে গুগল একাউণ্টৰ দ্বাৰা ছাইন আপ কৰিব লাগিব আৰু গুগল একাউণ্টৰ দ্বাৰা ছাইন আপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু পেজটো এনেদৰে ওলাই থাকিব ইয়াত আপোনালোকে এই এক্টিভ বটনটো ক্লিক কৰি দিলে উঠনিৰ এটা লক ওলাব সেই লকটো খাপে খাপে খুৱাই দিলে আপোনালোকৰ মাইনিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদিহে অকণমানো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব তেন্তে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় অসম